Jutro będziemy mieć taki marzec, jaki zawsze chcielibyśmy oglądać. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy pogodnie, ale na ziemi lubuskiej i południowym zachodzie miejscami pojawią się mgły. Słaby mróz na Dolnym Śląsku i w Małopolsce do minus 2 stopni. W pozostałych regionach około zera lub niewiele powyżej. Jeszcze rano mogą utrzymywać się mgły, ale już przed południem niemal wszędzie słonecznie. Tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu od czasu do czasu więcej chmur. W najcieplejszym momencie dnia przyjemnie. Od 11 stopni na krańcach południowo-wschodnich, przez 13-14 do 16 na Dolnym Śląsku. Silniejszy wiatr powieje we wschodniej części wybrzeża. We wtorek początkowo mglisto na zachodzie, a dzień pełen słońca. Najcieplej na południu 15-17 stopni, na Suwalszczyźnie maksymalnie 9. W środę z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa chmur z przelotnymi opadami. Gdzie niegdzie przejdą burze. Kolejne dni bez większych zmian. Szczegóły wieczorem. Zapraszam.